Merhaba arkadaşlar, dersim bitti. Oyuna, oyuna kaldığımız yerden devam, devam ediyoruz. en önceki derse katılmıştım ve e, çekmiştim videosunu ama bir Boragan'la sorun oluştu o yüzden de e, iz, izin vermedi. O yüzden de Derse girmedim zannedeceksiniz ama girdim. Gerçekten. Evet. Hadi. Bu arada bir dakika anneme söyleyeceğim. Sabırsız. Kamsky is one of the great geniuses of the 21st century. It'll be interesting to meet him in person. Sometimes I wish I could meet my creator face to face. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar gerçekten programda sıkıntı Allah izin vermedi bence. Tamam. Hayır, durma. Arkadaş niye atamıyoruz? Ya sunanet. Ya bunu bu ne ya? Bu asabı yukarı. Siktir git. Bu asabı yukarı. Belki nasıl? Alın arkadaşlar. Ya bak. Bakın. Bu asa yukarı gidiyor. Bu yukarı, bu asa gidiyor. Çok saçma. Mr. Kansky. Just a moment, please. Bu ne lan? Kanlı havuz gibi, kanlı havuz gibi. Abi yanlış işte. Bir dakika. Ya annem de gelecek sessiz olmuş seviyorum. Aa diğeri daha iyi ya. Ay çok güzel böyle şeyimiz var. Değil niye? Hadi zaman böyle böyle Kardeşim hadi. Kanlı gibi yemin ediyorum. Yemin ediyorum kanlı gibi. İkisi aynı ama. Lütfen. I'm Lieutenant Anderson. This is Connor. What can I do Sir, we're investigating deviance. I know you left Cyberlife years ago, but I was hoping you'd be able to tell us something we don't know. Deviants. Fascinating, aren't they? Perfect beings, infinite intelligence. Now they have free will. Machines are still superior to us. Competition was inevitable. Humanity's greatest achievement threatens to be its downfall. Isn't that We need to understand how androids become deviants. Do you know anything that could help us? All ideas of viruses that spread like epidemics. Is the desire to be free of contagious disease? Listen, I didn't come here to talk philosophy. The machines you created may be planning a revolution. Either you can tell us something that will be helpful, or we will be on our way. What about you, Connor? Whose side are you on? I have no side. I was designed to stop deviance, and that's what I intend to do. Well, that's what you're programmed. Thank you. What you really want. Tarafsız mı? Kararsız geri. I'm sure you're familiar with the Turing test. Simple question of algorithms and computing Hüsnü. Ne demek böyle bir diktatör? Ha biliyorum. Bilmiyorum. O ne be? One of the first intelligent models developed by Stanford. Young and beautiful forever. Ama işte o öyle. Bilmiyorum. What is it, Plastik değil ya. Burası o. Ananı. <coughs> It's up to you to answer that fascinating question. Polis o. Hayır. Destroy this machine. That's how you find it or spirit, But you'll leave here without having learned anything from Okay, I think we're done here. Come on, uh, let's go. Sorry to get you What's more important to you, Colin? Your investigation or the life of this abandoned. Hi. An obedient machine um, that's enough. Connor, we're leaving. Connor! Hayır. Ateş et, ateş etme. Several last chance to save humanity myself I'm not a deviant. You prefer to spare a machine rather than accomplish your mission. You saw a living being in this animal. You should empathy. Empati severim. No war is coming. You'll have to choose your side. Hayır. Betray your own people or stand up against your creators. Nothing's worse than having to choose between the two. Yani bir şey yapmıyor. Let's get out of here. Zaten yapmam. Yani yapam. Yani. By the way. Yapma. Ay yapamam diye diyemem. O oldu o beni yarattı yani. Buradaki her şeyi o yarattı hayvanı, insanı, bak yine Ah, Dağ, tepeyi, dünyayı, uyduları, gezegenleri işte ve müzeleri. Yani I always leave an emergency exit in my programs. You never know. Abi bak, ne olursun. Why didn't you shoot? I just saw that girl's eyes, and I couldn't. That's all. You were saying you would do anything to accomplish your mission. That was our chance to life, so thinking you let it go. Yeah, I know what I should have done. I told you I couldn't. I'm sorry. Okay? Well, maybe you did the right thing. Oha fazla arttı. Çok iyi demek bu. Ekmeği diğerleriyle ne olur? Aynen. Sonsuzdu değil mi? Evet. No, look. I was wondering where you were. Niye düşmansın arkadaş ya? We need to think. I like it here. I come here often. Like being alone. Seçme olsaydı çok saçma ya. Antalya'da geçme vardı. Neyse dinleyelim bari. Türkçe'ye bile Türkçe. Bizim I've been thinking about what we should do now. And with everything pulling us towards confrontation, maybe maybe it's not too late for the humans to listen. All the media are talking about what we did last night. The humans are terrified. They're afraid of a civil war. Many of our people will burn in response to what happened. The humans hate us. They'll never give us our freedom. No, not all humans are the same. Some of them understand that they can't stop us from becoming free forever. You haven't said much about yourself since you've been with us. What was your last message when you were Who I was is not important. What matters now is mm-hmm. who I am. Talk to the humans. Düştü, not, düştü, not. Bana ne be? Düş harbi düş kız böyle böyle düş. Beğenilmeyen. Kim beğenilmiyor ya? Biz mi? Harika güzel. Well, I'll be killed. it's not too late to change your mind. You don't understand. We're finally going to show them who we really are. This place will go down in history. Nothing. That's the as a person prepared to take it means freedom for our people. They'll understand. We'll make them understand. This is the only way. There are androids here who can join us. The more we are, the stronger our message. Aa, evet. Arkadaşlar selamünaleyküm. Görüşürüz. Yok free bebek. Ben istediğim yani. İstersen böyle. Oradakinden al. Aa şuradakinden de mesela. You're free. You're free, Jennifer. I don't know I'm done. What's your hani oyuna öyle bir e, ne denir bağımlı oldum ki. Ama kötü bir şey değil değil mi? Ara veriyor mu zaten ben Anişkom? Arada sırada. Come with Yolu kapa. Niye? different on. Different. Now, Hayır kafam nerede? ama. Yeah. Good. Gel. Android topluyorum da. Ben ordu var ordu. Pardon çıkalım. Ordu var ordu. Arkadaşlar ordu topluyoruz. Ordu bakın. Poz verelim mi? Hadi bir post çektirelim. Ordu bebek. Ekran. Ordu işte budur. Bu evirdir. Al. Ordu yüzü bir polis mi bize dalacak? Gel.

Aa, bir şey mi yapacaksınız oğlum bu niye? Yürüyün. Aa sabah geldi ekstra yandık. <clears throat> oğlum tanklar da geliyor. Arkadaşlar sıkıntı yok. Sakın abi. We şey came tell humans that we are living beings. All we want is to live free. Yes. We've done no harm. We have no intention of doing anything. But know that we are not going anywhere until we have secured our freedom. Bana ne abi? Savaş bebek. Yo. Saldır. onayla. Ve iki ananı satayım. Ananı satayım. Kara. Kaç. Dalın. Hangi koy? Ananı. Kalk. Bam. Ananı satayım göz herif. Devir. Ananı. Saldır. Göt herif. İyi misin kız? Surprise anını. Ananı. Destek lazım. Üzgünüm. Ha kendini ateş etmişsin. Ne? Arkadaşlar hemen geliyorum. Yemek yiyeceğim. Durduracağım. Evet arkadaşlar geri geldi. Uzun beklettiysem gözüm bekletti. Şimdi ay komandayı da beyinler. Ya nereye çıkıyorsun? Bu sefer de orada tut. Güzel. Dalga mı geçiyorsun ya? Dur. After what's happened today, the country is on the verge of a civil war. The machines are rising up against their masters. Humans have no choice but to destroy them. I thought after you I was wrong. Maybe you did. But you chose not to ask. I chose not to play his twisted little game. There was no reason to kill that animal. I'm not a unique model, am I? How many cars are I don't see how that question pertains to your investigation. Did chemistry design this place? Created this place, and it's been improved significantly since the 90s. You didn't tell me about. not the case. The FBI is taking over. What? But we're on to something. But we just need more time, I'm sure. Hank, you don't get it. This isn't just another investigation. It's a fucking civil war. It's out of our hands now. We're talking about national security here. Fuck that. You can't just pull the plug now, not when we're so close. You're always saying you can't stand Android. Jesus, Hank, make up your mind. I thought you'd be happy about this. It's not to crack the case. I know we can solve it. God's sake, Jeffrey, can't you back me up this one time? There's nothing I can do. You're back on homicide. And the Amber returns to cyber. I'm sorry, but it's over. Arkadaşlar hile yapacağım. hile yapacağım. Cihaz Cihazı kopyalayacağım sonra hile yapacağım. Üzgünüm arkadaşlar. yapmak zorundayım burada. Aa, iyi yapılmıyor. Nasıl il yapacağız? Arkadaşlar. Bunlar soygun ama. Ne yapacağız?

Geri yapılmıyor dostlar. Minecraft'taki gibi Minecraft'taki kaydetinden dolayı bu bütün kaydetinden dolayı hile yapılmıyor. Arkadaşlar devam edelim. 是的。 Üzgünüm. Arkadaşlar tekrar ekliyorum. Deneyelim mi gömelim. Evet arkadaşlar. Doğru cevapların verme sırası geldi. Nord düşman evet. Sakin ve doğru. Diğerini sonra dileriz. though not all humans are the same. Some of them understand they can't stop us. Dövüşmeyecek şekilde yapmak lazım. Ee, şu an hazırlık yapayım da bir günüme çektiğinden dolayı. Bir zor. Hadi de dayıya televizyon. Tamam ben de çekiyordum. Tamam. Arkadaşlar görüşürüz. Yalnız şey yap. Kapat. Ben çekim yap. Bak, an burada durursam da yediye çeyrek kalan bir iş televizyonun yanında tabii yaklaşık.